તો ખેડૂત મિત્રો અત્યારે માર્ચ એન્ડિંગના કારણે મોટા મોટા માર્કેટો બંધ જોવા મળી રહ્યા છે ને તેના કારણે વેપારીઓ ગામડે બેઠા ખેડૂતો પાસેથી કપાસ ખરીદવા આવતા હોય છે આજે વિદેશી વાયદામાં રાતી સોળ તેજીના કારણે ગામડે બેઠા ખેડૂતોને કપાસના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો હતો ખાસ કરીને આજે કપાસના ભાવ તેજી તરફ વળી ગયા હતા ને આજે ખાંડીના ભાવ બાણું હજાર રૂપિયાને પાર બોલાવા લાગ્યા હતા તેના આધારે આપણે ત્યાં ખેડૂતોને ખુલ્લી બજારોમાં સારા કપાસના ભાવ પ્રતિમણે પચીસોથી લઈને સેવીસોને પાર મળવા લાગ્યા હતા હજી કપાસના ભાવ ઘટવાનું કોઈ નામ નથી લઈ રહ્યા ને આગામી પંદરથી ત્રીસ દિવસના હજી કપાસના ભાવ તેજી તરફ વળી રહે તેવી પૂરી શક્યતાઓ છે દરેક વર્ષ કરતાં આ વર્ષે ખેડૂતોને કપાસના ભાવ ડબલ મળી રહ્યા છે ને ખેડૂતો પણ ઘણા સમયથી તેમના કપાસનો સ્ટોક પર પકડ બનાવીને બેઠા હતા એટલે તેમને અત્યારે સારા કપાસના ભાવ પણ મળી રહ્યા છે ખેડૂત મિત્રો આજથી માર્કેટ માર્કેટ યાર્ડ ખુલવાનું ચાલુ થઈ જશે ને માર્કેટ યાર્ડ ખુલતા જ કપાસના ભાવમાં મોટી ભીડની સાથે ભાવમાં પણ ઉછાળો જોવા મળી શકે એમણે પચીસો રૂપિયા બોલાવીને જો આગામી સમયમાં મોટા પ્રમાણમાં કપાસની અછત રહેશે તો તેના ભાવ ત્રણ હજાર રૂપિયાને પાર પણ જતા રહે આજથી થોડા ઘણા માર્કેટયાર્ડો ખુલી જશે અને બાકીના સોમવાર એટલે કે ચાર એપ્રિલથી બધા માર્કેટયાર્ડોમાં રાબેતા મુજબ હરાજી ચાલુ થઈ જશે રોજ તાજા કપાસના કે ચણાના બજાર ભાવ જાણવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો ચાલો જાણી લઈએ કે આજે જે માર્કેટયાર્ડોમાં હરાજી થવાની છે ત્યાં કેવા બજાર ભાવ જોવા મળી શકે જે વીસ કિલો દીઠ આપેલ છે પાલીતાણા સોળસોથી પચીસો વિજાપુર ઓગણીસો અગિયારથી પચીસો ને પચીસ બાબરા સોળસો ઓગણસિત્તેરથી પચીસો ને ત્રીસ કુકરવાડા સોળસો પચાસથી ચોવીસો ને પચાસ કડી અઢારસોથી ચોવીસો ને પંદર માણાવદર સોળસો પચીસથી ત્રેવીસો ને સિત્તેર ગઢડા સોળસો પંચોતેરથી ચોવીસો બગસરા સત્તરસોથી ચોવીસો ને પાંચ રૂપિયા સિદ્ધપુર સોળસોથી ત્રેવીસો ને અડતાલીસ ઉપલેટા સત્તરસો પચાસથી ચોવીસો ને પંચાવન ઉનાવા એક હજારથી ચોવીસો ને અઠ્યાસી ગોંડલ ચૌદસો પચાસથી ચોવીસો ને છવ્વીસ રૂપિયા વિસનગર બારસો પચાસથી પચીસો ને અગિયાર કુકરવાડા ચૌદસો પચાસથી ત્રેવીસો ને બાણું ગોજારિયા બારસોથી ત્રેવીસો હિંમતનગર સોળસો એકવીસથી બાવીસો ને એંસી રૂપિયા સાવરકુંડલા પંદરસો એંશીથી ત્રેવીસો ને બાવન મહુવા તેરસોથી ત્રેવીસો જામજોધપુર સત્તરસો પચાસથી ત્રેવીસો ને સિત્તેર ભાવનગર અગિયારસો અગિયારથી બાવીસો ને ઓગણપચાસ રૂપિયા જેતપુર તેરસોથી પચીસો ને પચાસ ધોરાજી સોળસોથી ત્રેવીસો ને પિસ્તાલીસ વિંસ્યા બે હજારથી ત્રેવીસો ને પચાસ